अल्लाम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान और आप देख रहे हैं एडलेस मूवी ट्रिक्स दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एक फ़ोटो के बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएं जाने के बाद यहाँ पे टाइप करें इस अभी फ़ोटो एडिटर इसको हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें ठीक है ना दोस्तों इसको हंड्रेड थाउजेंड लोग डाउनलोड कर चुके हैं इसकी रेटिंग जो है तो फोर पॉइंट सेवन है और यहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जैसे कि ये जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज करने के लिए look your best blower after before ठीक है ना दोस्तों आपके जो है तो फोटो के वॉलपेपर भी बैकग्राउंड में हम लगा सकते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए वो कैसे करते हैं देखेंगे आज ठीक है ना दोस्तों मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ अब यहाँ से ओपन करते हैं दोस्तों ये यहाँ पे इस तरह से आएगा आप कौन से भी फ़ोटो को चूज़ कर लें करने के बाद जैसा कि मैं ये चूज़ करता हूँ फ़ोटो को ठीक है ना दोस्तों चलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको दिखाई देंगे अगर कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है सो अपने गैलरी में जो भी बैकग्राउंड है आपका वो जो है सो ओपन होगा ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी बैकग्राउंड है उसको क्लिक करें करने के बाद ये जो है सो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा ठीक है ना दोस्तों चलिए एक और बैकग्राउंड देखते हैं जैसा कि मैंने ये बैकग्राउंड ले लेते हैं ठीक है ना दोस्तों इस तरह से आप जो है सो अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़